ਤੇਰਾ ਬਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ